bismillahi rohmanir rohim alloh taolo insonni mukarram qilib yaratdi va uni jonzotlardan farqli ravishda unga zabon berdi bu zabon orqali o'zini ichki tuyg'ularini tasavvurlarini hayotiy voqealarni so'zlab beradi shu sababidan til millatning ma'naviy boyligidir til nafaqat muomala vositasi balki xalqning madaniyati urf odati uning turmush tarzi tarixidir turli xalqlarning tillariga hurmat esa o'z navbatida o'zaro tushunishni muloqotlarga imkoniyat yaratadi tillarni saqlab qolish uchun esa bu tillarni qo'llab quvvatlash kerak hozirda o'zbek tilida so'zlashadiganlar 50 milliondan oshiq ekani va 65 ta xorijiy oliy ta'limda tilimiz o'rganishligi haqida aytib o'tib, o'zbek tilining davlat tili sifatida o'rni va nufuzini yanada mustahkamlash vazifasini bajarish lozim. Bundan 32 yil muqaddam o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan edi. Bu mamlakatimiz yurtdoshlarimiz hayotidagi unutilmas tarixiy voqeaga aylandi. Agar o'shanda til to'g'risida qonun qabul qilinmaganda edi, o'zbek tili ham tarix sahifalarida joy olgan bo'larmidi. Bu o'z davrida tom ma'noda olam shumul voqea bo'ldi. Chunki Beruniy, Ibn Sino, Al-Xorazmiy, Al-Farg'oniy, Alisher Navoiy amir temur mirzo ulug'bek Bobir mirzo singari buyuk siymolar ushbu tilda ijod qilib yashagan